Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk een parodie terug op Surprise Haley maken. vandaag ga ik een tasje uitpakken. Even kijken wat erin zit. Oh, een LUL Stationery. Oh, eh, sorry, een LOL Stationery. Oh, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Gaat moeilijk open. Echt heel moeilijk. Ik ben zo benieuwd Oké, wat zal erin zitten? Poppetje! Oh, kijk naar die leuke schoentjes. Oh, en een leuk stickertje. Oh, die zijn leuk. En dat poppetje, dat is een sleutelhangertje, maar daar kan je ook zo mee lopen. Heel leuk. En kijk, die stickertjes, die kan je heel erg leuk op je gezicht plakken. natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan tot de volgende keer. Doei! Zo. Meisjes, abonneer natuurlijk even op Helis kanaal. Superleuk. Allemaal meisjesdingen. Ja. En paradiso voor mij natuurlijk. <laughs> Abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal hieronder. Doe het duimpje omhoog. En druk op het belletje dat je iedere week op de hoogte bent van mijn video.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 <laughs>